армысыздар былтыр қазақстанда Hyundai бренді бестселлер атанды ал кәрістердің өздері қандай көлікпен жүреді акцент бәлкім тусан жо жоқ бүгінгі шолуда кореяда және шымкентте жақсы сатылатын Hyundai Grande. сенің әуенің мұңын тоғыса әппиен шындықты көргенде ағайындар үй түйеді мейлі мұрның тар болмайды тек қана үлкейеді менің биылдан қалған киімім күн киеді ұшақтар тұр тәуелсіздігінің аспаны аграрлық мемлекет болған корея 40 жылда технологиялық лидерге айналды замандас кәрістердің ата әжелері күріш жеп автобуста абонементпен жүретін еңбекқорлық пен білімге құштарлықтың арқасында қараңыздар қандай жетістікке жеткен он шақты мың қазақ бүгінгі таңда сол жаққа барып қара жұмыс істеп отбасын асырауға мәжбүр алыстан Infinity q 50 еске салады оптикасында BMW мен ұқсастық байқайсыз клиренсі төмен болғандықтан спорттық мінезі білінеді моторда осал емес кореяда алдыңғы жетекті грандеурды такси мен үлкен компаниялардың жүргізушілері жақсы көреді өйткені ұзындығы 5 метрді құрайтын седанның моторы қарқынды және салоны комфортты 3 литрлі GDI моторы 266 ат күшін береді. Жоғары айналымдағы моменті 314 ньютон метр. GDI болғандықтан бензин мен майға пас бұған тек қана 95 құйған абзал және майын 5000-да бір рет ауыстыру керек егер сізде жүрісі 30 мыңнан аспаған кәріс көлігі болса тойотаның 0 v 20-сын құюға болады тағы бір альтернатива мобилдің 5 v 30-ы шымкент тұрғындарында мұндай майды мобил бір центрде құюға мүмкіндік бар кореяның экономикасы енді көтеріліп келе жатқанда ауқатты кісілер дәу қара седанмен жүретін аш жалаңаш шиборбай қылгеңірдектердің санасында үлкен седан жетістік көрсеткіш сияқты бекітілді жеткіншектер өскен соң флешбек сияқты мида сақталған бала арманын іске асыруға кірісті әдемі дисклер көліктің ажарын ашады үлкен дөңгелекпен жүрген сәнді көрінеді әрине бірақ біздің жолдарда аспаға зиян грандюр 17, 18 және 19 дюймдық дискілермен максималкада сатылды. Бұның LPG нұсқасы бар, тек қана газбен жүретін Грандеурде 6 сатылы автомат қойылады. Біздегі сияқты 3 литрлі атмосфералы V6-да 8 сатылы гидротрансформатор. Түптің түбінде барлық модельдерге турбомотор қойылады. Таяуда кәрістер V8-ді мотор гаммасынан алып тастады. Қараңыздар, аяққа қанша орын бар. Панорамалы шатыр біздің халыққа ұнады кәрістердің мына алдыңғы орындықты жылжыту функциясы да прикол ретінде өтті артта отырған адам нағыз патша ол әуеннің даусын шығарып азайта алады егер жүргізуші той думан радиосын тыңдап отырса мүлдем өшіріп тастауға мүмкіндігі бар грандердің дыбыс изоляциясы жақсы алдыңғы есік терезелерінің әйнектері қосарланған және нығыздағыштар көп міне біріншісі екіншісі және шанақтағы үшіншісі тоғыз қауіпсіздік жастығы электрожетекті орындықтарының жылытудан бөлек вентиляциясы да бар былғары салонның түсі комбинацияланған опциялардың қатарында диодты оптика 360 камерасы мен проекция автотежеуіш пен адаптивті круиз контроль саймандар панелі комбинацияланған спидометр мен тахометрдің арасында 4-те 2 дюймдық супервижн мониторы ортада 8 дюймдық дисплей көлік жаңа емес бірақ мультимедиа жүйесі заманауи apple carplay мен android автоны қолдайды телефон bluetooth арқылы жылдам қосылады бұл жерде qi стандарты бойынша телефонды сымсыз қуаттау жүйесі бар орталық консольда екі стақан қойғыш электронды тежеуіш автохолд түймесі драйв модтың көмегімен жүріс режимін таңдай аласыз парктроник камера және перденің түймесі де мына жерде орналасыпты қалған батырмалар стандартты мен бұған дейін hyundai санатаға шолу жасаған көрсеңіз ұқсастық табасыз жүрісі байсалды ғой жарықтықтың шіркін в алтының қарқыны да жетеді комфортты жүріске тахометрдегі мың жарым екі мың айналым жеткілікті екен азын аулақ статусты білдіретін машина ғой жасы отыздан асқан жігіттерге қауіпсіздік системалары керемет жұмыс істейді әрқашан белгі беріп қауіп қатерден сақтауға тырысады жүк салғышта біраз зат сияды шаңғы сияқты ұзын заттарға люк ойластырылған көлемі 501 бәлі литр бұл маңызды емес бастысы материалдары сапалы кронштейндер әдемі жабылған максималды комплектацияда жүк салғыш қақпағы электрожетекті автомат селекторын эрге салғанда артық перде автоматты түседі бұл функцияның аса пайдасы жоқ бірақ премиалдығын аңғартатын е класстан көшірілген фишка ғой кореяда жаңа грандердің бағасы 28 мың доллардан басталады опциясына байланысты қымбаттау мүмкін жүрілгені әрине арзанырақ қазақстанда 2018 мен 2019 жылғылары most popular олардың бағасы шамамен 10 миллион бірақ оның арасында lpg де бар біздік сияқты 3 литр gdi максималкада 13 миллион 500 мың тек қана грандюр емес қазақстанда ресми сатылмайтын кезгелген кореялық көлікке тапсырыс беруге болады мен үнемі жарнамалайтын азия трейд шымкенттегі жібек жолы көшесінде автосалон ашты мына тұрған құлагерлердің арасынан таңдау жасай аласыз бонуспен алғашқы то тегін толық ақпарат сипаттамада номерін жазып қоямын әрине кәрістің бұл 2017-де өз отанында жыл автомобилі номинациясын ұтты соңғы төрт жыл бойы сатылым бойынша кореяда бәрін жыртып жатыр тіпті саната мен Көбес айдалада қалды арт жақтан қарағанда Dodge Charger-ді еске салады мына ұзыннан ұзын оптикасы төртінші буыннан бері жалғасып келе жатыр қайталанып грандюр деген жазу бірден көзге түседі арттан қарағанда мұржалары фейк емес газ шару жүйесінің құбырлары көрінеді үңіліп қарасаңыз солай да солай қарағым 30-дан асып барамын кәрістер біз сияқты артта қалған мемлекеттерге акцент рио сияқты көліктерді сатып өздері грандюр мінеді тар жерде тұратын хангуктар үлкен машинаға ұмтылуда біз болсақ нексия мен акцентке тығылып қысыламыз өмір шындығы сондай арнаға жазылып лайк басыңыздар көңілден шығатын жақсы көлік бәрімізге бұйырсын